Saluton carai. Hodio mi venis eh, al mia labor dum la lasta foio antau la Christnasca kai noviara shangio kai do dum la feriumado char al venis pacajo al mi de collego Bengt Arne Wikström più affable sendis al mi nome de Academia Internazia della Scienzoi al chio mi aligis en la longa periodo San Marina kai post ne plus sed li afable sendis al mi ĉi libron kiun mi montros al vi ja hola kie ĝi estas mia dio estas sufiĉe por la barbo de maestro estas bona pakaĵo no ia, mi jam konas la libron ĉar mi li anoncis la libron al mi tio estas la, la libro de kolego vera barandowska franca de nove char mine nian comprenas la la chanjo de la familia nomo do interlinguistico in conduco in la scienzon pri plan lingvoi kai tio estas ni diru um, alia libro kiu estis publicigita giuste en 2012 eh, rande della fino della iaro dum mia libro en la angla uh, eh, prescao uh, eh, sam titoligita eh, publicigis eh, en la della iaro. Do, ciù ci tiu estas concurenzo? Absolute ne. La cel gruppo estas tutte mal simila, char ci eh, estas la cel gruppo estas esperanto parolantoi. Dum en mia caso la cel gruppo estas la studentoi della Universitato de Amsterdam. Aperis uh, jam du Do ehm, recenzoi la unua in Belletra almanaco la dua in en literatura foiro primia mia la facto surprisis min char ehm, generale volumo en la angla ne meritas recenzon en uh, eh, esperant lingva giornalo do ja yeah. do effettive mi felicias che estas aliai aliai um, ehm, volumoi kai mine sias chu chu ech nestas bibliografio ila fino ah bone ehm um, estas biografio en tute eble yes oh yes ci dio esas indexo de la nomoi bone do la messaggio estas iu pli bunta la panorama des pli bone. Do, vivu interlinguistico, vivu la diversezzo de vid punctoi, cae, ja, jen cio por hodio, resto con ni, cun meditu con ni. Dankon. Mine saluton kai venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi de nove sur la fragmenta i partoi el nepresita manuscripto kiu aperas ie pagio 343 sed mi legos el tiron el pagio 344 rande de la fino de la fragmento. La sante al ciu homo plenan liberezon, havi tian internan credon qui shinas alli plei bona ni proponas nur crei neutralan exteran cadron qui povus etice, more kai comunume unuigi inter si ciuin mem stare pensanta in homoin sen depende de tio quia estas la filosofie teologia i credoi au hypotesoi de ciu el ili. Do vidu, carai, mi pensas che cinike ni povas diri che la causo de la mal successo de la morale filosofia au orient stila religia proiecto de Zamenhof nome hilelismo homaranismo estas trovenda en la facto che ne ciui homoi estas mem stare pensantai. Do, tio estas la zinica, ni diru, rimarco. Sed, ni povas anca udiri, che sen iu ain fono religia, kai ni diru, rita, do, sen ritaro, la ideo de Zamenhof iel enigis la homaron post la dua monmilito, ciam estigis la concepto pri homai raitoi inclusive de linguae raitoi. Ali flanque, eble la cefa limo de citiu ideo estas giuste che mancas la ritaro quiu subtenas gin parolante ne nur alla cerbo de la homoi, sed ancao alla coroi de la homoi. Do, nu, jen mia pripenso hodiau mia commento cae rimarco, cae eble mi io mette misticumas char ni eh, essas giuste en la turno punto de la iaro finas la vintro kai ni iom post iom promenas astronomie al la somero do ecte la play longa nocto de nove alla lumo coran dancon eh, pro via attento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.